Uma oh, South African Mzansi bahlali, iqiniso avele ingekho emhlabeni. Kungani sithanda ukugqamisa izinto ezirongo ngempilo yomuntu? Kungani singafuni ukuthi siphasise lokhu okuhle okwenzakalile? Fine, amaphutha akhona akekho umuntu ongalenza iphutha. Noma ubani uyalenza iphutha. akekho umuntu ongalenzi iphutha. Ngisho unhloko kuwuyena ophethe endaweni osecongweni le phezulu uyalenza iphutha. Manje kungani thina sifuna ukudicilelana phansi sibabaze amaphutha abanye abawenzayo? Ngoba phela impilo ukwenza iphutha ufunda ngephutha. Hhayi bahlali, hhayi imani bahlali nginitshele kahle kahle ngiyaphi nale ndaba ngize nayo bahlali? Ngiyanithanda bahlali ningakhohlwa njalo phela uku-subscribe-a, ni-like-e, ni-follow-e amavidiyo wami njengoba ngilenge nginidrophela amavidiyo akhayo anobuntu, hhayi lawa adicilela phansi. Ngiyanithanda bahlali. iqiniso yazi akumele sileke silibalekela sishona ngapha nangapha. Kumele nje ulibekile nje balinjalo ngoba futhi liyaphilisa. Yazi kunendaba lana engiyitholile engumlindozi, mhlampe ngiyacabanga ukuthi namazi umlindozi lo i-vocalist. Ngithe leyo ndaba yakhona uma ngiyibuka ngayifunda ngayilandela ngabona ukuthi kahle kahle iqiniso kumele silimelile ngoba yini? Okunye akuve kukuthi ngoba nakhu kwenzeka iphutha empilweni sekuwukuthi-ke impilo seyiyohlala injalo vele, koda nje kukhona okunye oyawubona ukuthi lana impilo kahle kahle ikanje. Koda-ke noma-ke ibuye phela impilo iphume endleleni. Kodwa okusalayo angeke sibe sesimisa nje lokhu okuthe kwaphuma endleleni bese sigqamisa kona ukuthi hhe wahamba wayaphi, eh, wafika lapho wenzani wenzani. Ama-mistakes ayenzeka futhi hlambe uthole ukuthi akuso-mistake yakho, i-mistake yomunye umuntu othe nje wasukeleka wenza into efana naleyo koda. angeke sibe sesigqamisa loko-ke nje empilweni. Mina ebengithi-ke ngenza le vidiyo bengifuna ukukhuluma ukuthi uMlindozi ubuyile, ubuye futhi ngo-Fastlane and uyayenza lento yakhe kunamaculo nje akhe nje engiwabonile amasha ngoba ngithe uma ngithola leyo nkulumo ngathi ngiyahamba ngaphikelela ekutheni ngifuna ukubona ukuthi kahle kahle ukhona lo msebenzi omusha awukhiphile ngathola ukuthi ukhona and kunale ngoma vele nganoma ngizothi ingoma ye-six or five yini ithini ingoma yakhona mm, impilo imile ingoma yakhona. Wawu mawungakonje uzinike isikhathi uyilalele uzoyizwa ukuthi ikushaya phakathi, koda zikhona-ke phela nanezinye. nazo zimnandi. Koda-ke mina-ke ngiqanyelwe yiyo lena ethi impilo impilimili, impilimili. Wawu, ngizwe ithi ya imnandi ngase ngabuka ukuthi wawu, kungani vele sibese si-stick-a ey'ntweni ezimbi ezithe zehlela umuntu empilweni yakhe. Singaphokopheleli kuloko okuhle, sikuncome okuncomekayo siqhubeke nempilo. Hhayi vele sizo-stick-a ey'ntweni ezimbi ezithe zenzakala empilweni. So, mina ngimbonile ukuthi-ke lo. lo bhuti uphiwe lo mntwana uphiwe unako ukuphiwa uphiwe eculweni and udinga kona nathi ukuthi simshayele izandla singamutheni amandla sileke sakhala ngezinto ezimbi ezenzakele okumbi okwenzakele kwenzakalile it's fine. Koda-ke asiphokophelele phambili nempilo yabo nje beqhubeka khona iy'nto ezinhle azenzayo ikona okuhle. Ngithe noma ngifunda ngathola ukuthi nje vele ngathi kugqanyiswa izinto ezimbi ngabe ngizitshela ukuthi no, no, no, okuhle kubalulekile ukuthi ukuphakamise kumuntu ukuze naye athole leso strength sokuthi aqhubeke phambili nempilo. Ngoba the more umu-discourage-a usho izinto ezimbi akukho okuqhubekayo empilweni akenzi into ekahle ngoba manje uyam-disturb-a naye engqondweni kanti ukube uyam-encourage-a umncomo ukuthi yes wenza kahle, ngabe ila ezothola khona inqubekela phambili aqhubekele nempilo phambili enze izinto ezinhle. So-ke-ke bahlali mina ngithe nje hhayi angazi angizile ukuzompromotha koda vele into enhle iyanconywa we bahlali, into enhle iyanconywa bo. Mina ngithe nje ngizozoma ukwenza ividiyo ngaye ngimncome ngoba ngiyibukile ngiyibukile ngaphinde ngalalela ingoma yakhe ngayilalela wawu wenze into enhle, mina ngiyamncoma-ke. So-ke-ke bengingajabula ukuba nathi-ke besingasuka futhi siyomu-support-a bahlali senze okuhle egameni lakhe naye ukuthi aqhubekele phambili bahlali. Umntwana angabe seyafadabala-ke abone ukuthi vele into ayenzayo ayenzi mehluko. Simsizeni, simxhase aqhubekele phambili nempilo. Uma kuwukuthi nje kukhona abafisayo ukuthi kube khona abamenzela kona okuhle ngokumxhasa hlampe ngokusaphotha umculo wakhe bawuthenge kanjalo. Abakwenze lokho ukuze nathi e-South Africa sibe nabantu abaphumelelayo ey'ntweni. Kungabi sekuba nje kuyabheda ngoba yini? Sithatha izinto ezi-wrong ezenzakalile kubizo lesigqamisayo ukuthi ezinhle singazigqamisi. Hhayi-ke manje lana banalona banale ewumina egqamisa okuhle. Mina ngigqamisa okuhle okwenzile ngoba okumbi ngiyazi ukuthi kungidonsela emuva, ngiyakwazi myself so angikufuni. Mina ngifuna ukugqamisa okuhle okwenzile. So-ke ngiyabonga abahlali-ke ngiyacabanga ukuthi-ke ni-enjoy-ile ividiyo yami. Ngizole nginidrophela vele amavidiyo. okuhle kodwa okwenzakalayo nezindaba engiy'tholayo ngizole nginidirophele. Ngiyakuthanda bahlali.